parlar sobre les referències. Teniu un puto vacío de la parra. <laughs> Vull dir... Podríem fer una referència a Evangelion. No m'estàs passant, per favor. Referència a Evangelion. Vale, nois, ja sé què dir. Sorprèn. Estic aquí amb els amics, em vas dir que hi series, però em vas mentir. I ara estic sol com un mussol No arribo a cap lloc amb aquesta calor Fa molta calor, no aguanto més Fa molta calor i no puc més Fa molta calor quan penso en tu

amb el gin yeah. La calor em deix fregit No t'estic mentint yeah. Veure't passar és molt millor que ser ric yeah. Olor a vainilla tot el pis yeah. I ja no sé si podré aguantar més I ara sí sé que estic pensant en tu Ja no sé fins quan I tu te'n vas i tinc el cor gelat I sento el fred des de que has marxat I tot plegat és un mal de cap Que estic pensant en tu Ja no sé de Tamlamayın seni volkan